kazi nzuri. Ndio. Kazi nzuri. Sasa nataka niwatume uende kijiji uh, cha Mlomero na tukio tukio sio mazuri. Inabidi mwende ukafanye upelelezi. Afande, ah, jambo ambalo limetuleta hapa napenda nifahamu vizuri mkuu kashaagiza kwamba hii kazi tulikuja kuifanya lazima tuhakikishe kwamba tunaifanya vizuri hapa. Sawa? So jambo ni moja tu kwamba nguvu zote, akili zote na mafunzo ambayo tumejifunza katika kutumika jeshi la polisi lazima tuyaoneshe. Unaelewa? Kwamba lazima tuhakikishe kwamba ili zoezi tunalikamilisha vizuri kusudi tuweze kupanda ngazi pia. Jambo la ziada labda kazi kazi kazi. alikuwa anakimbia mwanangu. Amka kamanda. kufanyia hivi nani? lazima niue, lazima nilipe kisasi kwa hiki kilichotokea. huwa wote. Wewe nani? Wewe fana mimi. Mimi nafsi yako wewe, hata yule mwenzako kutambuliwa na nafsi yake. Nafsi zimechoka kushuhudia maovu ambayo binadamu wanayatenda. Watu wote wamekufa, wameuliwa na nafsi zao. Nafsi zimechoka kushuhudia binadamu wakitenda maovu. Hata wewe hapo nimekuacha kwa sababu jana umetoka kutubu.